أبوح إليك وأشكو إليك حنانيك يا رب إنا إليك أبوح إليك بما قد مضى وأطراح قلبي بين يديك خطايا الخطايا ودرب الهوى وما كان تخفى دروبي عليك أتيت وما لي سواك بابكم ولا ملتجى منك إلا إليك